Goku, o mais forte de todos. Rap, rap, rap do Goku. Vai! Eu sou o Goku, eu tenho cabelo amarelo. O Vegeta é um. É um. feio. Eu acabei já um dia com ele e agora eu vou acabar de novo. Eu sou muito por causa que eu viro Super Saiyajin, eu sou mais parte do série do Dragon Ball. Agora vou te... o, o Vegeta, ele devia ser tomar um montão de sol por causa que ele é muito feio e agora está chorando por ter o, o Piccolo o Piccolo já vem enchendo o saco do Vegeta acredita? Então eu chego lá já vou dando um soco na sua na cara dele, mas ele se teletransporta atrás de mim. Mas então, sabe o que eu viro? Eu viro um super saiyajin! <laughs> Ah!